Долина, долина, долина Белому. Мы прибыли в пригород Горловский и направляемся на передовые позиции ополченцев этого фронта. Бля, сейчас и посмотрим. Что... На нас, а мы на них не видим. Не видим, в это время они ебашить начинают а, в ну это да, время. Они ебашат, да. Украинские военные находятся впереди нас на расстоянии от 3 до 5 километров. Солнце сейчас светит от них, и они хорошо видят нас через оптику и могут открыть огонь по автомобилю на линии фронта. Приходится ехать быстро. Это остатки укрепления украинских военных. Позиции были брошены при наступлении ополченцев. О важности этих позиций говорит вот этот вид – горловка как на ладони. Отсюда подразделения ВСУ прицельно расстреливали город. Ополченцы ведут отсюда наблюдение за позициями украинской армии. Иди поснимай, но только не... Вот. А вот отсюда, видишь, квадратная посадка? Раз, два, три, четыре. Вот отсюда они заехали. Вот здесь их еще один укреп. Они заехали, отработали. Ну новый где-то их этот укреп. Может, может, вот, вот он, точно, точно, вот, вот здесь, вот так и а. обозначено, вот идти в сторону леса, нахуй, ебать, э, когда это вчера, да, вчера вечером, э, четыре танчика и два Урала, сто процентов И прямо сейчас они здесь стоят замаскированные уже. Ну вот, вот это танк, и... Урал и КАМАЗ заправочный, он там катался. А, вон, ребят, смотри, снимай, вон куда хуярят. Да, хуярят. А там кто? Это украинские военные расстреливают зеленку, опасаясь ополченцев. Вдали слышны пулеметные очереди. Прислушавшись, идем дальше. Ну, это, сейчас я вам расскажу, так, ребят, что это. Это этот ураган прилетел, ну по... Слушай, по Да нет, далеко пошушил лука далеко. Это сейчас передовые позиции э, ополчения. Как? Батмановка, Батмановка, да. Мы находимся в Батмановке, это передовые позиции ополчения. Вот э, накануне по ополчению был нанесен огонь, э, скорее всего, как это, ураган, да? Да, ураганом ураган. больше 100 миллиметров э, калибр орудия, что запрещено по Минским соглашениям. Один из снарядов не взорвался, вошел в землю. Сейчас э, тротиловой шашкой... Как у тебя звание? Белый, позывной белый мой. Сейчас. А, э, блять, вот однорукому тяжело, пиздец. Подрежу. Позывной белый мой, я разминировщик. Будем разминировать тротиловой шашкой, чтобы в дальнейшем ни трактор, никто, и чтобы он сам себе произвольно не взорвался. Просто что, надо поджечь. Правда, зажигалка у нас обычная, надо это автогенка делать, но ничего страшного. Белые спички есть? Нет, спички не катят. Автогенка зажигается за одну секунду сразу. Вот, видите? А так здесь так. Все, оттекаем. У нас 15 секунд, братан. Сейчас ждем, сейчас бахнем. Сейчас. Ой. О, в земле вообще тихо. Слабенько. А в земле внутрь, видать, сильно упало. Смотри, с пулеметом начали долбить. Неужели близко подошли? А вон, смотри, видишь, ложится. По посадке, видишь, запишается. Видно все, братья? Как ты взорвался, да? Не, ну, там... Чтобы попасть на позиции, по которым ведет огонь ВСУ, надо ехать через город. К этому времени стемнеет, и снять что-либо будет невозможно. Андрей Филатов для фонда «Спаси Донбасс». Передаем привет нашему товарищу Параше. Параше. Пусть скажет. Вот это для тебя, скот гнилой. Пусть скажет э, своим косоглазым ублюдкам, чтобы, сука, глаза раскрыли, куда они по городу бьют. Мы ж-то хуярим по ним, а не по ихнему Киеву. Или они хотят дождаться то, что у нас творится. Они дождутся. Есть еще слово? Так точно, есть слова. Блять, ебаная. Я тебя когда поймаю, отрежу яйца, и заставлю сожрать, блядь. Я одно у него отрежу. Поделят. Вот это, крыса, для тебя. Вот они, Тимохины помощники. Обама И мы тут поможет. все такие. Обама седой, волосы выпадут. ОБСЕ, хуе, вся эта канитель, текайте! Все.